Yhdeksän plus yksi, kahdeksan plus kaksi. Aiemmin kai luulin mahdottomaksi. Seitsemän plus kolme, kuusi plus neljä. Viisi plus viisi ja vastaus on selvä. Kyppi parit kun painan mieleen, pääsen aina kyllä. 9 plus 1, 8 plus 2, Aiemmin kai luulin mahdottomaksi. 7 plus kolme, kuusi plus neljä, viisi plus viisi ja vastaus on selvä. Kyppiparit kun painan mieleen, pääsen aina kymmenten yli. Laskut ei mene enää pieleen, kun opettelen ulkoa hyvin. 9 plus 1, 8 plus 2, aiemmin kai luulin mahdottomaksi paremmaksi. 7 plus 3, 6 plus 4, 5 plus 5 ja vastaus on selvä. Kyppi parit kun painan mieleen, pääsen aina kymmenten yli. Laskut ei mene enää pieleen, kun opettelen ulkoa hyvin. 9 plus 1, 8 plus 2, aiemmin kai luulin mahdottomaksi. 7 plus 3, 6 plus 4, 5 plus 5 ja vastaus on selvä. Kyppi parit kun painan mieleen. muttei mene enää pieleen, kun opettelen ulkoa hyvin. 9 plus 1, 8 plus 2, aiemmin kai luulin mahdottomaksi. 7 plus 3, 6 plus 4, 5 plus 5 ja vastaus on selvä. Kympi pari kun painan mieleen, pääsen aina kymmenten yli. Laskut ei mene enää pieleen, kun opettelen ulkoa hyvin. 9 plus 1, 8 plus 2, aiemmin kai luulin mahdottomaksi. 7 plus 3, 6 6 plus neljä, viisi plus 5 ja vastaus on selvä, kymmenen.